اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے شوبز انڈسٹری کی most beautiful actresses number ten ہے یمنا زیدی نمبر نائن ہے نیمل خاور نمبر ایٹ ہے کنزا ہاشمی نمبر سیون ہے ماہرہ خان نمبر سکس ہیں ہانیہ عامر نمبر فائیو ہے آئزہ خان نمبر فور ہیں علیز شاہ نمبر فور ہیں حنا الطاف نمبر تھرڈ ہے ثنا جاوید نمبر ٹو ہے سجل علی نمبر ون ہے ایمن خان